dagoelako, alde batetik digitalizazioa erabiltzen ari dira aitzakia bezala, izugarrizko prekarizazioa areagotzeko, aitzakia diogu prozesu hau ulendik ere bazetorrelako, ari gara hitz egiten partzialitateaz, ari gara hitz egiten behinbeineko tasun handiaz, eta hitz egiten ari gara lanaldiak etengabe ari zaizkiela murrizten horre dakarren soldata murrizketarekin. Eh, kopuru handia egin da, horrek dakaren milaka enplegu zuntziketarekin eta nahi dugu zalatu milioika eurotako irabazia dire dituzten enpresak direla batez ere hau egiten ari direnak eta ez dela sostengatzen errealitate hau. Beste alde batetik batzuek diotenaren kontra, hau ez da saltoki txikien kontrako greba bat, hemen saltoki txikien biziraupenaren aldere ari gara borrokatzen, ulertzen dugulako saltoki txikiek eh, aurrera egin alizateko digitalizazioaren eta merkatzen egin behar dela. Eta zentzu horretan instituzioi neurriak eskatu nahi izkiogu, merkatariokin pasatzen adena, merkatarizako langilekin pasatzen adena, gatazka sozial bat izan behar delako. Eta beraz, instituzio publikoei neurriak eztikitzen dizkiogu, alde batetik, kaleratze guztiago gelditzeko, baina beste alde batetik ere kalitatezko enplegua zuntzitzeko. Digitalizazioari dago kienez, azpimarratu nahi dugu, itzarmen kolektiboen afera. Eh, Herrialdetan, itzarmen dauzkagu, da inguru daramatenak dagoeneko eguneratu barik, euren baldintzak oso zaharkitua geratzen ari direla, eta patronalaren karrera mailetan erabat blokeoskoa dela. Eta digitalizazioa dakarren egoerak egin duena da, hau dena da eraman, lehen izarmen horiek iraunituta eta zaharkituta bazauden momentu honetan erabat obsoleto geratu direlako. Eta aldarrikatzen ari garena da, izarmen hauetan eduki bat berriak sartu behar direla. ari gara kategoria berriak sortu behar direla, plus berriak sortu behar direla, Onlinearekin sortzen ari den ondasun banaketa bat eman behar dela. Eta batez ere, izegin nahi dugu lanaldi murrizketa batez. Gaur egun, bere garaian aldarrikatzen genuen hogeita magoztu orduko lanaldia ere, zaharkituta ari da geratzen. Enpresek beraiek diote digitalizazioarekin lanorduak sobratzen zaizkiela den, lanordua unkezaten egu prekarizazioak hori errastu egin behar duelako. Eta ez erabili aitzakia bezala prekarizazioa sustatzeko. Iruditzen zaigu sektore hau oso antolatuta dagoela, baldintzak ditugula borroka egiteko eta aldarrikatzen ari garen guztia, erabat lorgarria dela. Eta beraz, gaur, egun honetan ateratzen gara kalera, baina gure asmoa da, iraietik aurrera ere bai, borroka honekin jarraitzea. Eta da zen instituzioak mugiaraztea. Gaur muskuloa erakutzi dugu, eta iruditzen zaigu entzun ditugun kontuak entzun da eta langileen e, eh, ahotatik entzun dugun eutzita, gure e, langilea ateratzeko gaitasuna igotzen joan egingo dela. Eta beraz, entzun egin behar gaituztela.